Місяць в небі дрімав, співали зорі, рясний сніг обіймав твої долоні, ми з тобою удвох, моє кохання, в новий рік загадай. своє бажання, хай любить сонце моря, а місяць зорі, хай закінчиться війна, дуже скоро хай буде мрія одна, на всіх сьогодні хай будеш ти, буду я, і ми разом. вогонь в очах, я у полоні, сп'янілий вечер твоїх сьогодні, подаруй ще мить мені кохана, і у цей новий рік я загадаю, хай любить сонце моря, а місяць зорі, хай закінчиться війна, дуже скоро хай. буде мрія одна, на всіх сьогодні будеш ти, буду я разом. теплий сніг на вустах, твоїх блискучих, ніби хтось в небесах, за нами скучив, пригадає моїх, моя кохана, хай у цей новий рік, всі будуть з нами п'є мороз на очах, щасливі сльози, він ніщо не втрачав і не знаходив зло мене пам'ятай, моє кохання, і скоріш загадай, одне бажання, хай любить сонце моря, а місяць зорі, хай закінчиться війна, дуже скоро хай буде мрія одна, на всіх сьогодні хай будеш ти, буду я, і ми разом.